Вашему вниманию представляется скиммерный полипропиленовый бассейн размером 11,5 на 3,5 метра с римской лестницей, детской горкой производства Испания. Аттракционы. Противоток Гольфстрим с двигателем 5 киловатт, производительность 1000 литров в минуту. Гидромассаж э, на 8 форсунок. Двигатель 4 киловатта, производительность 1500 литров в минуту. Технологический отсек с оборудованием. Про которые расскажу позже подробно. Сейчас хочется продемонстрировать работу аттракционов. В частности, включаем противоток Gulfstream с помощью сенсорной кнопки. очень хороший поток. Регулировка подмеса воздуха. Перекрыт воздух, подаем воздух. Выключаем противоток. Дальше демонстрируем работу гидромассажа. То же самое, сенсорная кнопка для включения. Значит, также регулируется поднос воздуха двухзонный, перекрыт. Открываем подмес. Выключаем протекторы.